Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Анастасия, я живу в Алании, в Турции. С многими из вас мы знакомы лично, а кто на моем канале первый раз, добро пожаловать! На моем канале вы можете увидеть много интересных видео о жизни и отдыхе в Турции и в Алании. Ну и, конечно же, не только интересных, но и полезных видео. Поэтому заходите по ссылке в описании на нашу страничку на Фейсбуке. Конечно же, подписывайтесь на наш канал и комментируйте наши видео. Сегодня мы вам расскажем о турецкой кухне, а в особенности о пяти самых популярных турецких блюдах. Как вы думаете, где каждый день турки или жители турецких городов обедают – или завтракают, а именно в небольших ресторанчиках, которые называются лаканта. И сегодня повар и владелец одной из таких столовых, лакан, расскажет нам о самых популярных блюдах, из чего они готовятся и из чего они состоят. Поэтому добро пожаловать в Енештинен, в ресторан Енештинен Ери. Все ссылки на этот ресторан в описании к видео, местонахождение, ну и, конечно же, Инстаграм и давайте окунемся в мир вкуснейшей турецкой, самое главное, домашней кухни. Как же выглядит самый обычный турецкий ресторан, а точнее лаканта? Такие вот лаканты есть в каждом городе, и в каждом городе, в каждом районе есть такие небольшие ресторанчики. Выглядит такой ресторан очень просто. Обычно такие рестораны совершенно небольшие, здесь есть все для того, чтобы, конечно же, вкусно покушать. Открытая кухня, где вы можете увидеть все блюда, которые приготовлены сегодня. Обычно в таких ресторанах также есть печь, в которой готовят блюда, или небольшая кухня, ну и, конечно же, все удобства, которые необходимы для посетителя ресторана. Если это лето, то в ресторанах включают вентилятор. Если это зима, как вы видите, вот так вот закрывают, чтобы не попадал дождь или ветер. Но, друзья, самое главное, когда мы идем в какой-либо ресторан, например, для нас самое главное – это 5 пунктов. Первое, чтобы было вкусно. Второе, чтобы еда была качественная. Третье, чтобы было уютно, чтобы было хорошее обслуживание. И самое главное, это приемлемые цены. Так вот, вот в таких вот маленьких ресторанчиках, помимо того, что еда, свежая еда готовится каждый день, здесь очень вкусно, здесь вы можете попробовать самые традиционные настоящие турецкие блюда. И здесь хорошие, низкие, самое главное, приемлемые цены. Во время вашего отпуска или проживания в Алании вы сможете пробовать, попробовать все блюда, какие захотите. В таких ресторанах вы можете увидеть все приготовленные блюда на сегодня. И эти блюда готовят каждый день с утра именно в этом ресторане эти блюда готовятся в печи, которую э, чуть позже нам покажет Ахмед Уста и расскажет о всех блюдах. Но, забегая вперед, я вам расскажу о своих самых любимых блюдах. Помимо того, что рис, также салат, который подают вместе с рисом, фасолью или нутом, являются, конечно же, самыми-самыми популярными блюдами, большим спросом пользуются баклажан с мясным фаршем, кёфте и, конечно же, курица, запеченная в печи. Но об этом чуть позже. Непосредственно сам повар нам все расскажет и покажет. Ну, а вы обязательно напишите в комментариях, какое из этих блюд вы любите больше всего. 13 senedir burada hizmet veriyoruz. Çoğu yemeğimizi fırında yapıyoruz. Her şeye garanti veriyoruz. sabah saat 8'den akşam saat 8'e kadar yazın onu bulur, ona kadar burada hizmet vermeye devam ediyoruz. Yemeklerimizin %80, %90'ını fırında yapıyoruz. Ee, iddialıyız. Gelen misafirlerimizi bekliyoruz. Многие из вас уже знакомы с Ахмед Устой. Его ресторан расположен в самом центре Алании. И сегодня Ахмед Уста нам расскажет о пяти самых популярных блюдах в его ресторане. Какие блюда каждый день пользуются популярностью. En çok tercih edilen yemeklerimizden birisi patatesi, kuru fasulyedir. Fasulye. Kuru Aha. fasulye. Nohut. Nohut yemeğini akşamdan ıslatıyoruz nohutu. Kuru fasulyeyi de aynı şekilde. Akşamdan suya ıslatıyoruz. Sabaha kadar suda bekliyor. Ondan sonra biraz yumuşuyor. Haşlıyoruz. Haşladıktan sonra buna soğan, biber, sarımsak, havuçla sos yapıyoruz. Bunları kavurduktan sonra içerisine salça, salça da kavrulunca tuzunu atıyoruz. Ondan sonra haşlanmış olan fasulyeyi atıyoruz içerisine. Ondan sonra patlıcan çok seviliyor. Ondan dolayı kıymalı patlıcan musakka yapmaya, her gün yapmaya çalışıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu patlıcanı önce kızartıyoruz. Ondan sonra e, kıymasını, sosunu ayrı yapıyoruz. Sosunda neler var? Kıyma var, soğan var, biber var, sarımsak var. Bunları hep beraber kıymayla kavuruyoruz. Kavurduktan sonra e, içerisine salça atıyoruz. Salça kavrulduktan sonra domates ve maydanoz. Maydanoz daha da güzel olur. Bunu da attıktan sonra biraz bir miktar karabiber bir miktar karabiber de atıyoruz. Bunu iyice e, özleştirdikten sonra suyunu veriyoruz. Koyuyoruz. Suyla bir müddet 15-20 dakika falan kaynadıktan sonra hazır olan kızartmış olduğumuz patlıcanın üzerine kıymayı atıyoruz. Böyle süslüyoruz. Ondan sonra odun ateşine fırına atıyoruz. Fırında daha güzel oluyor. Bu fırın mı? Fırında yapıyoruz tavuk. Bunun içerisinde domates, soğan, biber bunların hepsini tepside hazırlıyoruz. Üzerine sos yapıyorum. Fırına veriyorum. En aşağı 3 saat fırında pişiyor. Evet, fırında tavuğumuz hazır. Şimdi domates var, biber var, soğan var, patates var, tavuğumuz da var. Bunu sos yapıyoruz. Hepsini beraber fırına atıyoruz. 3 saat fırında pişiyor. 3 saat sonra bunu çıkarıyoruz bu şekilde. Süper. Orman kebabı. Orman kebabı nasıl? Çok güzel bir yemek. Orman kebabı etini kasaptan kendim alıyorum. Kendim doğruyorum. Hazırlıyorum. Ondan sonra yemek olarak da yapıyoruz. Bunun içinde de neler var? Havuç var, soğan, biber, sarımsak. Aynı zamanda kekik var, zerdeçal var, bir miktar tuz var. Bunun özleşmesinde biraz un, un koyuyoruz. Biraz özlüğü var. Hadi makisel ver bana. Özleşmesinde biraz un koyuyoruz kavururken. Kavrulduktan sonra suyunu verip pişmeye bekliyoruz. Bu fırın köfte. Fırın köfteyi kendim hazırlıyorum. Kıymasını, içerisinde neler var? Bir miktar bayat ekmek var. Karabiber var. Tuz var. Kimyon var. Yani ekstra bir şey katmıyorum. Hocam yaptıktan sonra bu şekilde köfteyi yapıyorum. şekilde yapıyorum. Önce fırında kızartıyorum. Ondan sonra patatesini kızartıyorum. Hepsini bir e, tepsiye böyle diziyorum bu şekilde. İçerisine domates sos yani salça sos yapıyoruz. Onu da üzerine koyduktan sonra fırına veriyoruz. Fırında bir saat falan durduktan sonra tam özleşiyor, güzel oluyor. O şekilde servis yapıyoruz. Evet. salça salçayı kavuruyorum hafif yağda. Salçayı kavurduktan sonra içerisine biraz tuz atıyorum. Ondan sonra su atıyor, su döküyorum. Sıcak su, kaynamış su. Bunu yarım saat, bir saat falan kaynattıktan sonra fırın köfteye döküyorum. Ondan sonra fırına atıyorum. Yani köftenin sosu budur. Bu şekilde hazırlanıyor. popüler en popüler şey. Yani, e, fasulye, ve fasulye, nohut, nohut ve evet. pilav değil tabii mi? tabii ki, tabii fasulye, ki. nohut. Şimdi kuru fasulye yanında pilavsız olmaz. Pilavsız yani, olmaz. Yani bir kardeş gibilerdir. kuru fasulye, pilav kardeş gibidir. Öyle düşüneceğiz. Kuru fasulye bulgur olur mu? Tabii ki, tabii ki, ha. tabii ki. Onlar da kardeş. Tabii ki. Yani bu daha faydalı. Daha doğal olarak bulgur pilavı. Niye bulgur pilavı? Bulgur pilavı daha sağlıklıdır bulgur pilav. İçerisinde ne var? Soğan, biber, sarımsak, domates, bir miktar salça. Bunları kavurduktan sonra bu şekilde alıyor. Fırın makarna diye geçer. Fırın makarna. Aha. İçinde peşamal sos var, beyaz peynir var, kaşar peyniri var. Bunların hepsini birleştirip yani önce hazırlıyorum. Ee, beyaz peynir, kaşar peyniri en son atıp o da fırına yapıyorum. Fırında ateşinde kızartıyoruz düzü, Yani çok faydalı bir şeydir. Yani genelde her müşterimiz tercih ediyor yani. Beğeniyorlar. Bir de faydalı olarak burada şey var. Biliyorsunuz sebze yemeğini insanlar daha çok tercih ediyorlar. Bu ıspanak, ıspanağın yapışı çok basittir. Pişme süresi de çok kısadır. Yani çok çabuk pişer. İçerisinde ne var? Bunun soğan, sarımsak ve havuç var. Bunu kavuruyoruz. Kavurduktan sonra salça atıyoruz. Salçasını attıktan sonra bir miktar domates. O da kavrulunca üzerine suyunu atıp sonra ıspanağa döküyoruz. En sonra da üzerine biraz pirinç atıyoruz. Pirinç atınca da güzel oluyor. Buna doğal köy yoğurdu koyup onunla beraber servis yapıyoruz. Bu da çok güzeldir. Burada bizim Rus misafirlerimizin en çok sevdiği mercimek çorbası var. Baharatlı bir çorbadır. Gelene genelde bunu tavsiye ediyorum ve çok beğeniyorlar. Genelde yüzde doksan her gelen misafirimiz bundan yiyor. Bu da tavuk çorbası. Tavuk çorbasını da özel kemik suyunda yapıyorum. Yani doğaldır. İçerisinde hiçbir katkı maddesi yok. Aynı zamanda şimdi burada bir de şey var. Baharatsız mercimeğimiz var. Buna baharat koymuyoruz. Normal fırından yapıyoruz biliyorsunuz. Fırından çıkardığımız gibi al bir terbiye yapıyoruz. Un, unla terbiye yapıp ondan sonra bu şekilde kaldırıyoruz. Size çok güzel bir çorba göstereceğim. Bu çorbamız da nedir? Kelle paça. Evet. Bu Alanya için daha doğrusu Türkiye için özel bir çorbadır. Dana kellesinden dana kelleden yapıyoruz bunu. Şöyle. Çok faydalı, çok sağlıklı, insan vücudu için birebir bir çorbadır. Yani her gelen misafirin bundan yemesini tavsiye ediyorum ben. Yani beğenmezlerse para vermesinler. Garanti veriyorum yani. O kadar güzel ve faydalı. İnsan sağlığı için birebir bir çorbadır. Özellikle kışın her misafir bunu yemeli. Çünkü çok özeldir. Demin dediğim gibi. Şimdi burada karışık kızartmamız var. Nelerdir bunlar? Patates kızartması, patlıcan kızartması ve biber kızartması. Bunların hepsini beraber tabakta koyuyoruz. Bunun üzerine köy yoğurdu koyuyoruz. Hakiki köy yoğurdu. Misafirlere yemekten yemeğin yanında ne ikram ediyoruz? Yemeğin yanında salata ikram ediyoruz. Bunun yanında turşusu var. Özel ev yapımı turşu, biberiye. Limonuyla beraber artı özel narix sos var. Özel sosumuz var narix sos. Bunlarla beraber ikram olarak da servis yapıyoruz. Evet, bu kabak tatlısı. Kabak tatlısı çok güzel, çok faydalı bir doğal bir yiyecektir. Bunun içerisinde ekstra hiçbir katkı maddesi yoktur. Sadece bunun özelliği şeker ve kabağın kendisidir. Bu suyu biz koymuyoruz. Bu kabağın kendinden çıkan bir sudur. Yani kendi e, şekere yatırdığımız zaman bunu akşamdan şekere yatıyoruz. Sabaha kadar bu suyu salıyor. Ondan sonra bunu tencerede yapıyoruz, pişiriyoruz. Pişirdikten sonra tepsiye çıkarıyorum. Tepsiye susuz vaziyette tepsiye çıkarıyorum. Ondan sonra fırına veriyorum. Fırında şu yüzünü kızarttıktan sonra yüzü kızarıyor bak. Burada da var. Böyle kızardıktan sonra özleşiyor. Ondan sonra bunun üzerine ne yapıyoruz? Çok faydalı bir şey koyacağız. Şimdi gelin beraber koyalım. Ceviz. Cevizi koyuyoruz böyle. Bolca ceviz koyuyoruz yanına. Bu ne? Doğal tahinimiz. evet. Bununla tahinle de servis yapıyoruz böyle. Bunu böyle yapıyoruz. Bundan sonra ne tatlımız var? Bir de şeyimiz var. Sütlacımız var. Sütlacı kendim yapıyorum. Bunların her şey bizde her şeyi kendim yaparım benim herhangi bir yerden alım bir şey yoktu yanımız. Sütlacı köyden süt gelir. Kendimi burada pişiriyorum. Ondan sonra fırına veriyorum. Bu şekilde pişiriyoruz. Ondan sonra üzerine bunun cevizle servis yapıyoruz. Böyle kaşık ceviz atıyoruz. Bu şekilde servis yapıyoruz. Evet. Çok tavsiye ederim yani gelen misafirlere. Burada yoğurtlarımız var. Bu yoğurtlarımız buranın yüksek dağlarında Toroslar var. Toroslar'da Güzelbağ diye bir ilçe var. Yani kasaba diye mahalle var. Oradan geliyor. İçerisinde hiçbir katkı maddesi yoktur. Sadece doğaldır yani. Maya falan herhangi bir şey atmıyorlar. Bundan da ne yapıyoruz? Cacık yapıyoruz. Cacık nasıl olur? Yoğurdun çırpılmış hali. İçine salatalık, nane falan koyuyoruz. O çok güzel oluyor. Bu da ayran. Ayran ayranlasın. Ayran da çok doğal. Fabrika ayran değildir. Bunu fabrika yapmıyor, ben yapıyorum. Böyle şarkalıyoruz çünkü suyu biraz çıkmış olur. Ondan sonra gelen misafirler genelde bunu tercih ediyorlar. Çünkü neye? Doğal olduğu için. Evet, keselim olsun. her gelen daha doğrusu yabancı veya ağırlıkla Rus misafirlerimiz bu bizim yörük ayranından içerler. Yani çok güzeldir. Tavsiye ederim. Bu Arnavut ciğer olacak. 25 Ocak. Evet 25. Bu ciğer. Buna tuz atıyoruz. Tuzdan önce karıştırıyoruz tuzunu. Allah'a emanet ol. Evet, tuzunu karıştırdıktan sonra bunun içine atıyoruz. Bunu böyle unluyoruz, ona karıştırıyoruz. Bunu karıştırdıktan sonra Undan ununu eleyeceğiz. Ununu eledikten sonra sıcak çok sıcak bir yağda kızartacağız. Hiç un kalmayacak içerisinde. 5 dakika bak ciğer bu şekilde topluyor kendisini çok güzel oluyor. Evet sumaklı soğan sumak soğanı doğruyoruz bu şekilde. İçerisine sumak, maydanoz koyuyoruz. Bu şekilde servis yapacağız. Kızarmış patates koyuyoruz. Biraz. Ondan sonra ciğer koyuyoruz. Bu şekilde misafirlerimize ikram ediyoruz. Yanına bir tane limon koyuyoruz. Birkaç tane de cin biberi. Bu şekilde servis yapıyoruz. Başka bir isteğiniz var mı? Yok sağ olun. Çok güzel yemekler yapıyorlar. Özellikle benim için yapıyor. таких небольших ресторанах стол накрывают очень просто. И вот нам принесли, мне принесли куриный суп, потому что еще я еще не очень проголодалась. С супом всегда подают, либо с каким-то другим блюдом всегда подают лимон, острый перец, этот перец домашнего приготовления, конечно же, хлеб, столовые приборы и воду. Также вы можете, например, если вы едите какое-то второе блюдо, можно заказать а салат. Айхан э, сегодня у нас кушает. Вот нам принесли салат и у Айхана э, суп из чечевицы, у меня суп из курицы. И, друзья, также я хочу с вами поделиться некоторыми советами при посещении ресторанов. Неважно, маленький ли это ресторан-столовая или это какой-то большой, шикарный, дорогой ресторан. Обязательно, когда вы приходите в ресторан, э, просите меню, в которых вы сможете увидеть цены. Если меню нет, вот обычно в таких маленьких столовых меню нет, но всегда узнавайте заранее, сколько стоит блюдо, чтобы потом не было никаких сюрпризов. Обязательно, прежде чем что-то есть, всегда спрашивайте цены. Это первое. Второе. Всегда узнавайте, что входит в цену, что в цену не входит, а что бесплатно. Например, хлеб бесплатно, а вода не бесплатно. Салат, перец тоже бесплатно. Поэтому, когда вам предлагают большое количество салатов, или каких-то других закусок, всегда узнавайте, сколько эти закуски стоят, бесплатно они или нет. И всегда, конечно же, при расчетах не забывайте брать с собой чек. Поэтому я надеюсь, что посещение ресторанов в Турции будет для вас не только э, приятным, но и, конечно же, полезным. И, конечно же, если вам приносят счет, и вы с этим счетом э, не согласны, то, конечно же, попросите, чтобы вам а, предоставили чек, в котором, или счет подробный, в котором расписали, за что сколько с вас взяли. Поэтому, друзья, всегда будьте внимательны, неважно, в какой стране вы находитесь, и тогда никаких сюрпризов или негативных эмоций и впечатлений у вас не возникнет. Ну, а мы закончили наши, э, нашу трапезу, наш обед, и, конечно же, приглашаем вас также в один из самых вкусных и лучших ресторанов Алании Эништинен Ере, э, который находится в центре Алании. Многие из вас уже здесь были, поэтому обязательно пишите комментарии, какие блюда вам понравились, как вам цены, что вам здесь понравилось. И, конечно же, все ссылки на этот ресторан, карта и социальные сети находятся в описании к этому видео. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Мы с вами прощаемся. Не забывайте подписаться на наш канал, на наш Facebook. И э, смотрите все самые полезные ссылки об отдыхе в Турции в описании к этому видео. Такие как температура воздуха, воды, как купить дешевые авиабилеты, заказать отель или приобрести тур со скидкой. Всем всего хорошего, пока-пока и до встречи в Алании!